La brecha electoral, señores, y mientras más se acerca el 3 de noviembre, que ya quedan 25 días, ¿qué pasa? Que se intensifican los ataques políticos a través de las campañas, a través de los anuncios en radio, televisión, prensa, etcétera. Está con nosotros el exgobernador y ahora candidato a la comisaría residente Aníbal Acevedo Vilá. Bienvenido. Saludos, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por estar con nosotros. Lo primero que le pregunto es que la última vez que nos visitó, Gary lo mandó a, a barrer y a mapear. Cuénteme cómo lo recibió Piti Gandra, su esposa. <laughs> Eh, con un cubo y un mapo. Ya sabía yo, ya sabía yo. Y hablando de su distinguida Pero, pero, pero puso en su Facebook los otros días, yo haciendo el desayuno. <laughs> Muy ah, bien. Muy bien, esto es miti ah, miti. Esto es miti miti. Te tengo que admitir que al cubo y al mapo le, huí. <laughs> y hablando de su distinguida esposa y ex legisladora Piti Gándara, me gustaría conocer sobre este comercial que estuvo trascendiendo, un poco sobre cuál es el mensaje que se quiere llevar y por supuesto muchos sectores lo criticaron altamente. Mira, eh, obviamente ese, ese, comercial de Piti es en reacción al comercial negativo que lleva semanas y que inclusive mucha gente comentó que le extrañó porque Jennifer González, que alegadamente no tenía competencia, eh, hizo un anuncio y lo mantiene en el aire, un anuncio con un lenguaje fuerte, eh, haciendo referencia a mi familia. Y yo, yo lo había visto el anuncio, pero cuando hubo el debate de los candidatos a la gobernación para los jóvenes hace dos domingos, estábamos en casa viendo el debate y de momento sale el anuncio. Y Piti me mira y me dice, y por qué yo salgo en ese anuncio. Y yo quiero que entiendan que Piti y Jennifer tienen una relación de respeto, de amistad, se tienen el teléfono, la una y la otra. Y ella pues quería contestarle. Claro. Y pues dijo, si Jennifer está haciendo esto públicamente, pues le voy a contestar eh, pública, públicamente. Y pues, el, mensaje que le sale del corazón, lo que ella sintió, lo que ella, lo que ella siente. Bueno, Aníbal Acevedo Vila, me gustaría, como modo para beneficio de nuestros televidentes, que presentarle un extracto de este comercial para que la gente entienda de lo que estamos hablando y por qué su compañera y esposa, Piti Gándara, reaccionó de esta forma. Ahí está. La política puede ser despiadada, pero no tiene que ser así. Mi familia, Jennifer, es una familia decente y tú lo sabes. Aníbal lo que quiere es servirle a su país que tanto ama. Yo quiero creer que tú también. Atácalo si quieres, pero siempre con la verdad. Y por favor, no ataques nuestra familia. Tú eres mejor que eso. Ahí lo escuchamos, ahí lo escuchamos. Adelante, Quique Cruz. Muchas gracias, Julián. Aníbal, eh, el, mensaje de la campaña de, Jennifer habla en específico de que tú utilizaste a tu familia eh, para lavar dinero sucio. ¿Qué tú contestas a eso? Primero que esa es una, una expresión falsa, demagógica, y la contestación se lo dio un jurado 12 a 0 en 45 minutos. a mí me, me extraña que Jennifer, eso sea lo único que tenga contra mi servidor. Primero, porque ya todos sabemos que Jennifer es íntima amiga de Rosemilia Rodríguez. Los otros días, bueno, hace como dos años estaban bailando juntas en un concierto, siendo Rosemilia fiscal federal. Además, si tú quieres, como tú, que eres bien americano y te lo respeto y quieres ser estadista, una cosa que es fundamental es que tú respetas el sistema de justicia. Y si, un jurado determinó 12 a 0 unánimemente, sin yo tener que presentar nada de evidencia, cero evidencia, y el pueblo de Puerto Rico lo vio en aquel momento, pues se acabó el evento. Si eso es lo único que tiene Jennifer González contra este servidor, ya entendemos por qué está un poco desesperada y su campaña está bastante desenfocada y a la defensiva y a la defensiva, porque así es que ha estado desde hace ya varias, cuatro, cinco, seis semanas. No sé si está viniendo a este programa, pero casi no está asistiendo a ninguna entrevista. Solamente va a haber un debate, el de aquí de Guapa Televisión. Sin embargo, los otros canales, estaciones de radio, Radio, radio 1, donde tú estás, han estado, Noti 1 está tratando de hacer debate y Jennifer González no quiere debatir. Gobernador Aníbal Acedo Vila, eh, quiero hacerle una pregunta. Eh, ¿Cuál es su posición en torno a este anuncio que hiciera en horas de la mañana de ayer el presidente Donald Trump, en donde da la impresión de que tiene la intención eh, de nominar a Justin Peterson para la Junta de Supervisión Fiscal? Mira, la reacción prácticamente unánime ha sido de que esto es otro insulto de Donald Trump al pueblo de Puerto Rico. Este señor es de la empresa DCI. Este señor es cabildero de los fondos buitres. Este señor tiene un historial de insultar al pueblo de Puerto Rico, de atacar la dignidad del pueblo, del pueblo de Puerto Rico. Y sin embargo, Donald Trump lo nombra para qué? Para que esté en la Junta, para seguir exprimiendo al pueblo de Puerto Rico y seguir buscando cómo pagarle dinero a los bonistas es donante de Jennifer González, tiene fuertes vínculos con Jennifer González, con el Partido Nuevo Progresista. Esta mañana no le quedó más remedio a Jennifer diciendo que tampoco está de acuerdo con el nombramiento. Pues mira, eso entonces quiere decirle, quiere ser una de tres cosas. Uno, que Donald Trump hizo este nombramiento que tiene que ver con Puerto Rico sin consultar a Jennifer González, pero ella no es la jefa de la campaña de Donald Trump entre los latinos, porque preside Latinos for Trump. O sea, pues entonces, si esa es la primera alternativa, Donald Trump no le hace ningún caso a Jennifer González. La segunda es que la consultaron, ella objetó el nombramiento y no le hicieron caso. O la tercera es que ella estaba a favor del nombramiento y cuando salieron los donativos, cuando salió la reacción, hasta Biden ha reaccionado. Cuando salió la reacción prácticamente unánime del pueblo de Puerto Rico, no le quedó más remedio. Lo que se tiene que hacer, preguntar Puerto Rico es, ¿Por qué Jennifer González sigue respaldando a Donald Trump que vuelve y, ataca al pueblo, al pueblo de Puerto Rico. Biden salió, Nidia Velázquez salió, Raúl Grijalva salió, todo el mundo ha salido en contra de este nombramiento, que es una falta de respeto. Está poniendo al cabildero de los fondos buitres dentro de la Junta. Ya el PNP tiene a Pedro Pierluisi, el abogado de la Junta, como su candidato a gobernador, y Jennifer González, que quiero que sepan que siempre ha tenido las mismas posiciones que DCI, que es empresa. Cuando DCI se opuso al proyecto de Pierluisi, antes de promesa, que era el proyecto para que a Puerto Rico le dieran la ley de quiebra federal que impulsaba Pierre Pierluisi, DCI se opuso, y ¿saben quién se opuso? Jennifer González, que publicó una columna en el 2015 en el periódico The Hill, que dice que podíamos pagar la deuda completa y que se oponía al proyecto de Pierluisi que lo que hacía era darle a Puerto Rico, no había una junta, era para que simplemente tuviéramos el beneficio de la ley de quiebra federal. Así que en este momento, Pedro Pierluisi es el abogado de la junta y Jennifer González aparentemente es la cabildera de los fondos buitres. Gobernador, me quiero dirigir a los últimos acontecimientos criminales que han sido, ¿verdad?, pues los más susceptibles hacia la mujer. Ayer, luego de la muerte, el asesinato, se encontraron más de 100 casquillos en la escena en Villalba. Una joven de 22 años llamada Nachali Cristina Torres Vargas ascendieron la cifra a 32 feminicidios en nuestra isla. Muy cercano está Honduras, Guatemala y, por supuesto, México que usted sabe, ¿verdad? Pues lo que ocurría, ocurre todavía en Ciudad Juárez. ¿Qué posición nos pone a nosotros ante el mundo? Mira, esto, esto es horrible. Yo no entiendo por qué no acaban de declarar un estado de emergencia en torno a los femicidios y la violencia en términos generales contra la mujer en Puerto Rico. Ya esto es una epidemia y la gobernadora sigue arrastrando los pies y me parece que no hay, no hay ya ninguna excusa, hay que mover todos los recursos del gobierno, los recursos de orientación, los recursos de educación, todo para detener esta ola de violencia contra la mujer, contra la mujer puertorriqueña. Aníbal, ¿qué atributos personales te diferencian a ti de Jennifer González? Mira, yo creo que es mi fuerza de voluntad y determinación. O sea, yo las adversidades las, enfrento de frente y, las, derroto y logro los objetivos que, que me propongo. Por ejemplo, si a mí me tocara un presidente demócrata, yo soy demócrata, que le faltara el respeto al pueblo de Puerto Rico, yo voy de frente. Y tú sabes la historia, porque yo la hice pública años después de una reunión privada que yo tuve con Hillary Clinton cuando yo era gobernador. Ella en aquel momento era senadora y todo el mundo entendía que iba a ser la candidata, porque Barack Obama, no sabíamos ni quién era Barack Obama. Y en esa reunión en privado, yo entendí que le faltó el respeto al pueblo de Puerto Rico. ¿Y sabes lo que yo le dije? This meeting is over. Me paré y me fui. Y yo creo que hay una gran diferencia entre mi fuerza de voluntad, mi determinación para defender las cosas en las que yo creo y las posiciones que asume eh, Jennifer González, que no importa los insultos que hagan los republicanos hacia Puerto Rico o que haga Donald Trump, ella lo sigue aplaudiendo, lo sigue respaldando. Aníbal Acevedo Vilán, eh, me gustaría hacer una pregunta eh, sumamente corta, la contestación, por favor, por cuestión de tiempo. Eh, retomando mi tema con respecto a Justin Peterson, ¿qué alternativas se tienen? Porque esto, es una, esto no va a confirmación del Congreso de los Estados Unidos. Ahí, tienes otra gran diferencia. Yo fui al Tribunal Supremo argumentando que estos nombramientos debían ir a confirmación. Jennifer González respaldó la ley promesa como está que no va a confirmación del Senado. Aquí la batalla va a haber que darla en el Congreso, en enero va a haber que darla enmendando la ley promesa, va a haber que darla exigiendo desde allá que rindan cuenta y probablemente ver la posibilidad de descalificar a este señor. Obviamente Jennifer González no va a hacer eso porque ella en ningún momento se ha enfrentado a la Junta en este cuatrenio y no ha respaldado el proyecto de Raúl Grijalva que ya está presentado para empezar a quitarle poderes a la Junta de Control Fiscal. Esa es una de las razones por las que yo decidí aspirar a comisionado residente, para estar allí en Washington, donde la crearon, y desde allí empezar a ponerle freno a esa junta. Eh, bueno, Aníbal Acedo Vilá, nuevamente lo estaremos esperando el próximo jueves, como de costumbre, eh, para discutir los temas importantes de la política en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Lo Sé Todo. Ahora continuamos nuevamente.